assalomu alaykum kanalim obunachilari va tasodifiy tomoshabinlar sizlar bilan yana yangi zamon tabibi husanbek ilhomov biz hozir chustdamiz bu yerda mana bu chustni e, ochlari bo'lar mana agar ko'rinayotgan bo'lsa e, chustni ochlari polni eng yaxshi qilinmagan ochlar mana shu tepadagi e, karavotida qilinib mana qilinayotgan shu yerda ekan choyxonasi yaxshi ekan joyda zo'r fontanlar bor ekan mana orqa taraflarimizda chiroyli so'ntikchalari hamma narsasi bor juda chiroyli joyda ekan do'stlar yana davom etamiz Gracias. lutfulloh nomidagi ziyoratgohimiz mana shu e, chustimizni istirohat bog'ida tashkil qilingan deydi ularni o'sha qadamlari yetgan aziz joylarda mana hamma yurtda hamma viloyatlarda odamlar kelib ziyorat qilib chiroyli buloq suvlaridan ichib shifobaxsh suvlardan dam olib qur'on tilovat qilib ketishadi baraka toping rahmat Bu ma'lumot uchun. O'g'irmagan joyimiz qolmadi, qilmagan lecheniyamiz qolmadi. Hozir doktorga boramiz, hozir tabibga boramiz. Mana aytyapman, Samarqandgacha ham bordik. Hech qayda Toshkentda infeksioniga ham borib olib yotdim. Reanimatsion yerga tushib qoldi. O'sha yerda endi mana shu eshigini tagida termilaman, qo'ymaydi ichkariga. uscivate delle emozioni, o'sha o'shanda ya burnu konak etti. salish paydo bo'lib oldu. Ünganı e, bir ikol var eten ampul bor ekan bir de hali da dollarga beradigan doğru ikol har qayerga o'shanda qo'yishadi haligi shishkisi keyin qaytadi kelgandan keyin yana akiyen yana siqilsam bir mazasi bo'lmay yana shishib ketadi endi bormagan yoqqa namangan qolmadi andijon qolmadi toshkent qolmadi samarqand qolmadi har hargi joydayam mana shuni endi kim nima desa qildikda endi intildim haqiqatdayam bu endi seroz bo'lyapti haqiqiy serozli bo'lyapti deydi endi vrachlari ham endi o'sha yerda infeksionni o'zimizni infeksiondagi odamlarni man uncha karantinga bermayman burni qonab ketyapti ko'pini yuryapsiz ahvoli og'ir erini o'ldiring rossiyadan opa deb shunaqa dedi günde kechagunda ishtiqoqni o'zi sizga aytib tursam mana doktor shunaqa deganmidi to'rt yil besh yil burun aytuvdi bu gapni bolam asar aytmagan edim mana doktor shunaqa garantiya bermaymiz dedi deb shunaqa deb o'zi endi ishitib qolib xafa bo'lyapti aytib aytsam xafa bo'ladi siqilib battar kasali ko'payyaptida endi deyman bor mana bolalarim doktor ham hamma narsa kim nima desa shu bola uchunda shu qiz yaxshi bo'lib ketsin deb hammamiz kurashamiz mana kelinim vrach bo'lsa qizim kattasi vrach bo'lsa o'zi medsestra bo'lsa kuyovim vrach bo'lsa mana shularni hammasi ham ish qilib kurashdik mana shu bilan hamda kurashib ish qilib oxiriga kelganda mana sizlardan oxirgi paytda bu ozgina najot olibsizlari do'rilaringni aytganlaringni qilib mana shunchalik bo'lib endi hozir aytadi mana shular tuzatdi haqiqatdan ham shular nimasi foyda berdi mana qaysidir analizlarim yaxshi chiqdi deb ana shunda suyunib o'zidan o'zi quvonib ketdida hozir nihoyatda o'zi mana medsestra hamshira mahalladagilar nihoyatda hurmat qiladi qo'llari juda chiroyli tushadi qo'li yengil ham o'zini ham ammo hech kimga ozor bermagan qiz edi endi hozir bilsa yosharib chiroyli bo'lib ketdi yosharib yana ham chiroyli bo'libdi olloh bergan sinovlarga bardosh berib mana shunchalik bo'lib mana hammalaring yordam berib shunchalik sog'ayib ketganiga man benihoyat xursand o'shanga ham aytdim o'sha opalari dedim bir ko'raychi ham bir ko'raychi opalari o'sha akalari bir ko'raychi <laughs> axir deb man ham niyat qiluvdim mana sizlar bilan suhbat qilish e, nasib qildi mana hammani hojatini chiqaringlar tanijonlaringni olloh sog' qilsin ilohim martabalaring ulug' bo'lsin ilohim topganlaringga ollohni o'zi baraka bersin umr rizqlaringga ishlaringga ollohni o'zi rivoj bersin iloyigim doim bizga o'xshagan keksalik davrlarini suringlar biz bo'lgan ibodatlarga umralarga ham olloh shuncha odamlarga yaxshilik qilyapsizlar ollohni o'zi sizlarni ham o'sha joylarga ibodatlarga munosib ko'rsin sizlar ham mani farzandlarim kabi farzandlari rohatini ko'ring nabiralari rohatini ko'ring mana to'qqizta nevaram oliygohda o'qiydi mana leningradda xitoyda uch yil yurib ketdi bittasi andijonda bor toshkentda bor mana farg'onada bor namanganda bor mana ikkitasi ham toshkentda o'qiydi mana shu nevaralarim kabi siz ham nabiralaringizni rohatini ko'rib quvonib shularni oliygohlarga berib o'qitib rohat ko'ring oyaxon bizga rahmat katta rahmat sog' bo'ling iloyim bolamni sog'lig'ini shu tuzalganiga man sizlardan minnatdorman rahmat sizlarga doim sizlarga yaxshi niyatlarim sizlar uchun iloyim manga o'xshaganchalik bir keksalik davrlarini surib o'sha farzandlaringizni rohatini ko'rib yurish nasib ro'zi qilsin to'ylaringizda iloyim bizni ham Alloh nasib qilib, kelin qilganlaringizda bo'lib biz ham o'sha yerda xizmat qilib, duolar qilib yuraylik. Amin. Allohu akbar.